Hey, bro. Bhai. Hotel ready. Wow. Yeah. <laughs> दारू छोड़ दी ना राइट ब्रो ऐसी लड़की मिली है कि हमेशा के लिए छोड़ दी है और अगर ये नहीं मिली ना तो जीना भी छोड़ दूंगा क्यूट ना Bye.